雨就这样淅沥沥地下着，雨丝细细的，像连着线，要把天和地给密密麻麻的缝起来似的。走在雨中，时大时小、滴滴答答的声音不断传入耳中，那是雨滴落在斗笠上时发出的声响。眼前的这片油菜已经结满菜籽，再过半个月就可以收割了。稻田里新育的秧苗已经露出了小小的叶尖。 草叶上还沾满了晶莹剔透的雨珠。当雨停下时，不远处的山谷里升起了一阵薄雾，将整个山谷笼罩在白色的雨雾中。春天的雨就是这样，下得如此安静，又不着痕迹。